Хай! Приветствуйте, Макс Вехал, пред Metalhead. Вот получил крупную посылку. Тут на полдес, на полдес. Скам. Альбом. Судом. Percussion Mania. Два диска Dragon Force. Атеист. Elements. И на полдес. Enslavement что-то там... Короче, это злой гуманистки с мне прислал. Вот заказик. Сейчас будем делать вскрытие посылки. Запечатал отлично. Оперативно все сделал. Молодец. Рекомендую покупать у него. Рекомендую покупать у него. Делаем надрез. Так, кстати, сейчас замеряем посылочку. Тут 6 дисков. Так вот. Так. Это всего 35 гривен стоило. Не так уж и много на самом-то деле. А, это музычка сингл этого года. Торнопар 2018 года, чтобы вы не думали, что Торнопарт уже сдох. Харьковский, украинский Торнопарт жив и существует с 99 -го года. Вот последняя тема. Называется Mental Никотисизм, часть четвертая. Так что, о, тут места много свободного оказывается. Оказалось. Поэтому так показалось, что слишком еще и пупырышки, класс. Так, ну, раритеты, раритеты. Давно, давно я уже ждал это. И вот оно. Случилось чудо. Благодарочка злому гуманисту с Киева. Подогнал мне такой подарок. все запаковано культурненько, отлично. О, что кулек, Виктор Митяк, ничего Все Все запаковано как надо. Классно а запаковано. Правда, жаль, что не в этих, как его. Это у нас, значит, Dragon Force. О, правда, без книжек вроде бы, но... Люблю музычку такую. Соляки тут вообще сумасшедшие. Вдохновляют. Люблю вот Iron Maiden, вот Dragon Force обожаю. Тоже тема. Там один чувак продавал Dragon Force, но... Ну. ну, я не успел его купить. Dragon Force это самый на лицензии на авендах там и так далее. О, классная музычка. Так, и теперь вот Дальше все запаковано типа по парам, да? О. Делаем надрезик еще один. Скрытие по ссылке. О. О, кто меня предупреждал. Что тут пальчики чьи-то есть, отпечатки пальцев. У меня такой был. Зачем я его продавал, вообще непонятно. Чтобы снова купить ее. <laughs> По-моему, да, тоже вот так вот, да. Текст и все, как на фильме, блин. тема. Тоже был такой. Коробка треснутая маленько. По-моему, он говорил, что треснутая будет. Ну, коробки менять надо. Все идеально. ярко. О, скам! На полде скам, ну это вообще раритетище. Я такого в продаже нигде не видел. ยอมอบเลยเขียวมาเป็นอ่าโขา Так что сейчас слушать буду все диски. А, класс. Ну все, всем пока-пока, чуваки. Продавайте на Фростер, покупайте на Фростере, рекомендую. Мой ник Warhol. А человек, который мне продал, злой гуманист. Все, пока-пока.